Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis o Firios en las redes sociales. Hoy os voy a hacer una review de unos nuevos productos que hemos comprado y después de ello pues una demostración de algunos de ellos, como los he utilizado para hacer una de las ilustraciones que estoy haciendo este mes de comida. Así que nada, espero que, os guste. Los productos son tres tintas de, de Winsor Newton de distintos colores y una, de, una acuarela líquida concentrada que nunca había probado antes y bueno, pues hemos decidido coger una para, para probar. Además, otro nuevo producto que tampoco había visto antes es una especie de, rotulador eh, que puedes rellenar con tu propia tinta. Y bueno, me pareció muy curioso, ya que sobre todo mi, mi intención para, con estas ilustraciones es utilizar eh, al menos de base los rotuladores, pues me pareció buena idea probar. En la caja te vienen dos, con dos mm, puntas extra. Eh, las puntas son bastante más duras de lo que creía, son mm, su material está hecho como de plástico en vez de bueno, a lo que estoy acostumbrado de los, otros tipos de rotuladores que tengo que son como más, suaves. Los rotuladores vienen dentro con un par de, bolitas de, metal, supongo que para que la, tinta no, se vuelva demasiado sólida dentro, poder agitarla. Una vez que los abres en el interior se ve su muelle dentro, que sirve para, que la tinta vaya saliendo puedes presionar la punta un poco contra el lápiz para, para que tengas efecto. Y bueno, las, bolitas estas de metal que os había comentado. Empecé la ilustración utilizando la tinta líquida la verdad que me ha gustado mucho el resultado, es muy fácil de, utilizar. Yo normalmente no suelo trabajar con, con acuarelas porque me parece bastante complicado de, llegar a los resultados que, quiero. Supongo que es cuestión de práctica, pero bueno, no, hasta ahora no me he puesto seriamente con, ellas y con esto la verdad que, que de forma muy sencilla llegué a, a obtener exactamente los resultados que quería es básicamente como trabajar con una acuarela normal, pero el hecho de que ya esté líquida y no la tengas que ir mezclando con, agua, para mí me ha facilitado mucho, mucho las cosas. Eh, como veis, ahí estoy utilizando ya el, rotulador con, la tinta dentro, es una de las tintas que también habían comprado de, Winsor Newton pero a mitad de, él tuve que cambiarlo y hacerlo con, pincel, ya que para un área tan grande el rotulador, al ser la punta tan dura, según iba mm, humedeciendo el papel, eh, este hacía que se, que se, levantara un poco y creaba una textura, textura que no me, no me, interesaba, al menos para, para esta ilustración. Así que por mm, lo que el resto lo hice con, pincel, eh, utilicé dos de las tintas que, había comprado, el tono más amarillo y el más marrón para las, sombras. Y bueno, me dio mejor resultado que el, rotulador, al menos para, como ya he dicho, para esta ilustración. Tendré que seguir probándolo para otras cosas, eh, ya que, por ejemplo, para línea eh, sí que funciona muy bien pero para grandes superficies es un poco más complicado trabajar con ello, al menos con el papel que tengo ahora. Si fuera un papel más satinado, probablemente funcione mejor, ya, ya os lo confirmaré cuando lo haya probado. Eh, como veis, el resto de la ilustración utilicé un poco rotuladores y pinturas de palo para, para darle em, pues mm, varias texturas, brillos y sombras y bueno, eso es básicamente todo por, hoy. Espero que os haya gustado. como ya sabéis, podéis eh, seguir mandándome vuestras fotos de comida y bebida para hacer ilustraciones de ella, como esta que estáis viendo. Y además, como ya os he dicho, todas esas ilustraciones estarán disponibles para la venta teniendo un 10% de descuento si es una de las fotos que tú me, me dejaste. Así que ya sabéis, aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.